ассалаумағалейкум қазақ әлі! армысыздар құрметті ағайын эфирде қазақ кезет ютуб арнасы және оның жүргізушісі мен абзал ғаппас қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаев мырзаға қазақ мемлекеті қоғамдық бірлестіктері атынан үндеу жариялаймыз біз қазақстан республикасының азаматтары 2023 жылдың 19 наурызында Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің және қалалар облыс мәслихаттарының депутаттарын сайлау бойынша бақылаушылар және үміткерлердің сенімді өкілі ретінде қатыстық. Біз Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға халық пен мемлекеттік билік бірлігінің конституцияның мызғымастығының адам мен азаматтық құқықтары мен бостандықтарының нышаны әр кепілі ретінде үндеу жолдаймыз сайлау бөлімшелерінде тәуелсіз байқаушылар мен сенімді өкілдердің құқықтарын бұзу бюллетендерді бұрмалау дауыстарды бұрмалау сайлаушылардың қатысуын жасанды түрде арттыру байқаушыларға дауыстарды санауға кедергі жасау сайлау комиссиясы мүшелердің байқаушыларды және кандидаттардың сенім білдірілген адамдарды сайлау бөлімшелерінен шығару мақсатында қасақана арандатушылық жасау етек алды міне осындай құйтырғы әрекеттер нәтижесінде сайлау тәртібі бұзылып қазақстан бойынша сайлау қорытындылары бұрмаланып азаматтардың ерік жігерінің нәтижесін сенімді түрде анықтауға мүмкіндік бермейді сайлау нәтижелерінде қорытынды хаттамаларды беру мерзімдері жүйелі түрде бұзылып және бұқаралық сипатқа ие болып нәтижесінде сайлаушылардың дауыстары ең дөрекі түрде ұрланғаны қалың бұқараға аян болды сайлаушылардың дауыстары сайлау комиссиялары мүшелері тарапынан ашық тайсалмай және сенімді түрде қылмыстық жазаға тартынбайтынын біле тұра ұрланды 2023 жылдың 19 наурызында өткен сайлау еліміздің сайлау жүйесінің тарихында ең жанжалды сайлау ретінде мәңгілікке қалады бюллетендерді жаппай дауыстарды ұрлап салған үшін мұғалімдер тек әкімшілік айыппұл алумен ғана шектелді балаларымызды жас ұрпақты оқытатын орта білім беретін мектеп ұстаздары биліктің лас ойындарына сайлаудағы бұрмалауларға қатыстырылған балаларымыздың болашағын саналы түрде тартып алатын осындай ұстаздар біздің балаларымызға қандай білім бермек еліміздің негізгі заңында қазақстан халқы өзін еркіндік теңдік және татулық мұраттарына берілген бейбітшіл азаматтық қоғам деп танылатын сайлаушы азаматтардың сайлауға деген сеніміне орны толмас нұқсан келтірді елдің еліміздегі әділ сайлауға деген нәзік үміті ақталмай қоғамның көңіл күйі құлазыды қазақстандағы соңғы сайлаудың нәтижесіндегі қоғамның қазіргі билікке деген сенімсіздігі артып еліміздегі оң өзгерістер мен демократиялық реформаларға үміті жоғалды бүкіл елдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері растаған жоғарыда аталған жағдайлар халық пен мемлекеттік билік арасында сайлаудың дұрыс өтуіне қатысты даудың бар екендігін айғақтайды қазақстан республикасы конституциясының 72 бабының бірінші тармағына сәйкес конституциялық сот қазақстан республикасы президентінің өтініші бойынша дау туындаған жағдайда парламент депутаттарының сайлауын өткізудің дұрыстығы туралы мәселені шешеді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының президентінен Қазақстан Республикасының Конституциялық сотына тиісті шағым беруіңізді талап етеміз.